Gue terharu bro oh my god gila lagu ini nih Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Oke kita akan kembali lagi mereak di Mas Kudai Bargain ya Kali ini saya mendapatkan lagu yang sudah banyak direak uh, para youtuber di luar sana dan saya mendapatkan lagu yang berjudul SOS saya nggak tahu ini uh, lagu dari mana tapi acaranya kayaknya masih di Cina Cina atau di mana ini saya nggak tahu kita lihat saja videonya dia memang tampilnya di Cina atau di mana dan videonya juga itu udah udah lama seperti dengan video sebelumnya 2017 saya ke Dimas Kudebergen ini karena memang tertarik ya tertarik banget dengan karakter suaranya penghayatan lagunya dan kita reak sama-sama Dimas Kudebergen SOS Oke sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya. Oke buat teman-teman yang sudah lama bergabung terima kasih sudah stay di channel ini lanjut Dimas Kuda bagian kita hitung mundur 3 2 1 dan Boom. muka-muka dia memang bukan muka-muka Kazakhstan ya 我觉得有点像林志炫啊。 tunggu dulu judulnya apa ini tulisannya tulisan Cina tulisannya yang di situ yang saya mengerti cuman Dimas aja sih ah, lanjut suaranya langsung berubah bro. Yang tadi biasa-biasa aja, ini langsung turun rendah banget. Dia itu menguasai rendah tinggi Gila ini Dimas Kuday Burger nih. Merinding gue denger lagu ini. tunggu tunggu kayaknya lagunya keren banget nih SOS bagi teman-teman yang tahu lagu SOS ini penyanyi aslinya yang mana silahkan aja komen di bawah saya penasaran dengan SOS ini oh, gila gila Dimas membawakannya dengan perfect banget penghayatannya bro suis toujours fou d'une vie avec les condessinés. Je crois dans un pire plus tard. Oh, oh, oh, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Oh. Suaranya pelan banget. Suaranya saya naikin ya. Gucci. Gila. <laughs> Gila gila gila banget. Saya ulang lagi ya di situ tadi. panada ali. Kimoti, Kimoti, Kimoti, Kimoti,

kita lanjut gila gila Question. lupa ini ini maksud dari lagu SOS itu apa sih kok sedih banget ya <laughs> gue dari tadi tuh nahan nahan apa namanya nahan sedih gak tau sedih apa dari apanya ya I'm crying. I'm crying. <sighs> My God. He likes. hari ini, detik ini, saya memfavoritkan Dimas Kudai Bergen. Oke. Okay. Gila, sumpah gila banget. Dimas Kudai Bergen my favorite song. Eh, my favorite voice. You know.

lagu yang dibawakannya itu yang buat saya tertarik mengapa saya tiba-tiba uh, ada atau membuat video Thomas bergen ya maksudnya kemarin itu kena copyright saya nggak butuh uh, uh, apa namanya video video itu jadi adsense ya enggak kemarin ada beberapa yang saya area untuk udah bergen itu semua copyright iklannya diambil oleh si si pemilik video tapi itu nggak jadi masalah saya nggak jadi masalah yang penting saya bisa mereak atau bisa memberikan memberi me, me, apa namanya ini mengekspresikan apa yang saya ingin sampaikan ke penyanyi favorit saya ini ini favorit banget buat dia buat saya ya gila suaranya opera banget oh dan yang buat saya penasaran lagu ini SOS ini lagu apa sih kayak campur-campur ada kimochi tadi itu kimochi bahasa Jepang atau gimana saya nggak tahu SOS itu tapi keren banget Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Sebelumnya saya minta maaf kalau memang cara saya mereak sebuah lagu atau video itu agak bagaimana ya. Tapi begitulah cara saya mereak sebuah video. Kalau memang video itu kelihatan wow atau spesial, saya kan mengeluarkannya seperti yang saya nggak dilihat sama orang gitu saya bisa menyesuaikan karena memang saya begitu karakternya kalau setiap melihat sesuatu yang berlebihan atau betul-betul wow ya saya teriak saya saya mengeluarkan apa ekspresi saya bagaimanapun caranya saya nggak jaim-jaim saya tidak jaim untuk mengeluarkan apa saja kalau saya mau nangis ya nangis aja ini setengah mati saya sudah tahan karena saya takutnya dibilang lu kenapa bisa nak kena kamu kenapa bisa menangis kamu kan tidak tahu lirik dari lagu ini apa bukan dari lirik atau apanya ya so, so penampilan dia enggak lagunya ini dia membawakannya penuh penghayatan dan saya ikut ikut larut sumpah banget gila gila Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini Moga kedepannya saya bisa membuat uh, konten yang lebih baik lagi selain dari reaction saya akan coba membuat uh, cover lagu main game pokoknya semuanya bisa mem memberikan ekspresi ya saatnya undur diri thank you next thank you next dan thank you next bye